que todos esquecessem que Peter Parker é o Homem-Aranha. Nós começamos a receber visitas. De todos os universos. Olá, Peter. Você vai se meter no escuro para lutar com fantasmas. Como assim? Todos eles morrem lutando com o Homem-Aranha. É o destino deles. Sinto muito, garoto. É, eu também. Não. Tem que ter algum outro jeito! Não tem. São um perigo para o nosso universo. Não dá pra salvar todo mundo. Exclusivo nos cinemas da sua vizinhança. Não dá pra salvar todo mundo. exclusivo. Salvar todo mundo. Exclusivo no cinema. ¡Se mueve! ¡Justo aí sim sim coincidência não lo creo!